හයි ගයිස් වෙල්කම්ට ක්‍රෙසිමන්ස් අද අපේ මැලේෂයාවල තුන්වැනි දවස අපි දාද මේ හොටල් එකෙන් චෙකවට් එන්න තමයි යන්නේ දොළහට චෙකවට්ටලා අපි යනවා ෆ්‍රෙන්ච් විලේජ් එකට නේද ඕ අද උදේ අපි ඉතින් ගියා පොඩි පන්සලකට මොකද පන්සල? චින්චුයි කියලා. චින්චුයි පන්සල හරිම ලස්සන තැනක්. ඒකට යන්න තියෙන්නේ කේබල් කාර් එකේ. පොඩි පොඩි ස්ටැචුස් උත් තියෙනවා. ඔව් පොඩි ස්ටැචුස් උත් තියෙනවා. ඊළඟට කේබල් කාර් එක යද්දී අපිට භයානක අත්දැකීමක් මෝන දුන්නා. හැබැයි ඒ අත්දැකීමෙන් පස්සේ ඊළඟට කේබල් කාර් එක නවත්තා. අද ඒ තරමටම හුලඟක් තියෙනවා. එදොත් ඒක නැවත් එදොත් අපි එමු දඟලලා ගියා. ඔව් අපි දඟලලා ගියා. කොහොමරි වුණේ කෙබල් කාටේ නැවත්ව ඊට පස්සේ අපි කැබ් එකක් දාගෙන ආවා හොටෙල් එකට. දැන් අපි චෙක් අවුට් වෙන්න. 12:00ට මෙහෙන් චෙක් අවුට් වෙලා අපි අනිත් අපේ හොටෙල් එකට යනවා. එනවා අවානකෙන් අපි සමුවරගෙන අපි යනවා ෆ්‍රෙන්ච් විලේජ් එකට. අපි බලමු ෆ්‍රෙන්ච් විලේජ් කොයි වගේද කියලා බලමු. ඒක කොයි වගේද කියලා බලමු. ඔගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක බලුවොත් අපේ ටුවර එක කොයි වගේද කියලා බලන්න. එහෙනම් එතකොට අපි අපි අපි අර It would be um alum statues. नहीं कि नहीं it would be ada wetan wagi gya. Cable car, cable car again. නැති වෙලා එක වෙලා දැන් අපි හොටල් එකට එන්න බැහැගත්තා. රයානේ අපුදේ. ලිටල් ඉන්ඩන් ඉංග්ලන්ඩ් කොටේජස් වලට යනවා. අඬනවා දෙන්නවා. හයි. මඩස්සර කරනවා බඩස්සර කරනවා. ඔබ වාපෝ කියනවානේ. ඒක <laughs> තමේලි වගේ අපි තමේලිත් නොහොමද <laughs> මටම තමයි ගමන් ගමන් යන්නේ <laughs> Banana sudah ya. Banana putih aja. only by 10. 12 ringgit? Yes. Ah. one is good. Uh, tourism tax. Ah. We are not tourists. no one is just stay. Tax. Tax. Ringgit per night. Kira nggak mau kadeh ini? Itu waris loh. සුවනන්ගේ මොකද මේ මේ ඔය බයිනෝ කිව්වේ? ඔය බයින්නේ? ඔය බයින්නේ? <laughs> අර බලන්න රස කොහොමද <laughs> මේ අසරණේ ඉන්නේ? ආ උදේට හරියට කන්න දුන්නේ නැහැ. පැකේජ් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පැකේජ් එක පැකේජ් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ලෙඩ රෑට සන්නවා අද එනකොට දැන් දෙවැනි දවස උදේ දම් ඇති කරලා රෑට විතර යපු පස් අරකද මම පින්න හොටෙල්ලේ ඈ අයිය කියන්නේ දුර දෙසී හොටෙල් එකකට යන්න අපි ධනපති තමයි ඒමයි දෙන මේ ඕගොල්ලෝ අපේ හුඟක් දෙන දෙන හොටෙල් එකේ නිකන් දෙන නිකන් දෙන අස්සයි දත් කන්නේ පණ අස්සයි ඉන්නේ. ඔන්න දැන් අපි ආව කට්ටියම ප්‍රංශ වීදියට. ප්‍රංශ වීදිය අපි තාම අපේ බුකින් එක ඉවර නැහැ. අපි අයියා මෙතන බුකින් එක කරන ගමන් ඉන්නේ. ශ්‍රීලංක අයියා. බුකින් එක දැම්මට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන්. ගෙදෙට්ට ඇග්‍රමට හරිට කෙවල බල සයිතලානේ කොමත මතලියක් ගතද Same, right? Same block, right? Both? Yes, correct. Same. Okay. Only this one is at ground floor, this one at first floor. Okay. All right. Thank you. Have a nice day. දැන් ඔන්න අපේ ධනපති අයියා අපිට බුක් කරලා දුන්නා හොටෙල් එක. දැන් අපි යන්නේ අපි ඉන්න තැනට. බලමු. කොහොමද කියලා. නැපට නැපට දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද උඩ තට්ටුවද යට තට්ටුවද? මේ දෙක එක තමයි උඩ හෝ යට තට්ටුව තියෙන්නේ. හරි නෑ. ඔව්. උඩට තියෙන දේ හොඳ. හරිද? මේක එකක් හොර කරන්න වෙනවා. ඔව්. はい돌아간 어 돌아간 돌아간 돌아간 어아 නෑ නෑ නෑ මං ඕනේ නෑ මං ඕනේ නෑ ජමෙලි ජමෙලි අර වාසනාව මොකද ඔව් වාසනාව කොතනද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඔව් ඔව් ඒකේ බැල්කනි නෑ ඔව් තෝ ගන්න තෝරන්න ඉක්මන්න ඉක්මන්න දැන් මගෙන් 너? 유포 갔다가 라떼. Sueli ground floor. Yang. Hả? Hai đi. Ground floor này, hai cái. Dạ. Ai <laughs> bố thế? Tắc tắc. Tắc tắc. Dạ. අල්ලන කාමරේ හරි මේ තියෙනවා බල්කනිය තන ෂේප් හරි ඔය ඉතින් උඩ උඩ දක්වාට පස්සේ එතන එන්න හොඳයි එංගලන්තේ මාලිගාව Hm. Rehan, wenn weiter Bettino? Hm? Ah ja. apa vlog ini? පොතපත් ඇදීමේ තෝරාතයක්. එහෙම අවුල නැහැ. අවුල නැහැ. දෙකම එකයි රූම් දෙකම එකයි. දෙකම එකයි. අපි කොහෙන්ද කන්නේ? අපිට හොඳට කන්න පුළුවන් කඩයක් බලලා කමු ඈ. තියෙන කඩයක් නෑ. අයිත වරපැත්තේ නැද්ද කඩ? ඈ? නාසිල මැද්ද තියෙන්නේ. ළමයා තියෙන්නේ. නාසි අයම්. මොකද? මේකෙන් කමු නේද? ඔව්. චිකන් චොප් තියෙනවනේ. මේකෙන් කමු. හ්ම්. යා. ඔකෝ චිකන් අයිටම්ස් වල තියෙන්නේ. drinking water, soft drink. දැන් අපි මෙතන මොනවද කන්න කියලා බැලුවේ. මෙතන මොනවාරි තියෙන එකක් අරගෙන කමු.